Совсем недавно я была на море. А как всем известно, море – это отличный повод для уединения, для того, чтобы подумать и, конечно же, для чтения книг. За эту поездку на море я прочитала безмерное количество книг, разных историй. И в этом видео я поведаю вам о самых интересных, о тех, что запали мне в душу. да, это рубрика «Книжная полка». Погнали! Итак, первая книга, которую я вам сегодня расскажу, называется «Не провоцируй меня». В этой серии две части, и, как говорит сама автор, что продолжения не будет, что печально. Но не об этом. Что если твой лучший друг просит помощи в покорении понравившейся ему девушки? Конечно же, нужно помочь. Но что если Цель помощи является в том, что нужно отвлечь ее парня. Вот это уже проблема, учитывая то, что он является самым отбитым хулиганом университета и славится своими повадками бабника. И вот это его постоянная ухмылка, это просто что-то. Хотя, кто знает, чем это обернется. Узнаете, прочитав эту книгу. Следующая книга называется «Замок и ключ» Сары Десса. Несовершеннолетняя Руби, неблагополучный подросток, мечтающая жить одна и ни за кого не отвечать. Но ее жизнь резко меняется после того, как мать уходит из дома и она переезжает жить к сестре. Теперь у нее есть своя комната в огромном роскошном особняке. Она учится в привилеги... Привили... Привили... При... Привилегированной. Она учится в привилегированной школе, и знакомиться с обаятельным и очень добрым, красивым соседом Нейтом. Казалось бы, все хорошо, но она все время переживает, хочет ли она эту дружную семью или предпочитает остаться одной. Да, Настюха Карнарова. Анастасия. Анастасия. Братан Настюха. <laughs> И следующая книга Анастасии Карменовой называется «Восемь». Эту книгу я до такой степени люблю, она мне так сильно нравится, просто невероятно. Я до сих пор не могу ее выкинуть из головы. Иногда мы не оправдываем ожидания других. И главная героиня одна из таких. Ее зовут Макс. Да, мужское имя. Она не оправдала ожидания своих родителей, и они ее назвали мужским именем – Макс. Тень своей тени, пырба с футбольного паркета – это она, наша главная героиня. Или узнаете, прочитав это ну а следующая книга очень философская в какой-то мере, и она мне очень сильно понравилась. Она называется «86 400 секунд счастья». Да, это странное число, но прочитав эту книгу, вы поймете, что означает это число, и просто это... «А!». Это книга о двух женщинах и одном мужчине, о жизненных испытаниях, судьбоносных встречах, об успехе, счастье и, конечно же, о любви о том, что эта любовь может быть счастливой, даже если она неразделенная, даже если мужчина уходит, закрыв за собой дверь. Эту книгу мне прислало издательство Ripple Classic. Ссылку на имейл и на этот сайт я вам оставлю внизу к описанию. Доставка была просто замечательная, несмотря на то, что я живу в Украине, а это была Москва. Все пришло очень быстро и качественно. Так что я, наверное, буду заказывать еще в этом издании. Следующая книга, точнее серия книг, называется «Темные силы», а в английской версии они называются «Dark and Powers». Их пятеро. Красавчик Саймон, его старший брат молчаливый Дерек, экстравагантная Рэй, эгоистичная Тори и хорошенькая Хлоя. Они странные подростки, попавшие в достаточно странный пансионат Лайл, и также они имеют паранормальные способности. Дар это или проклятие. У них предстоит выбор, и выбор очень прост. Либо умереть, либо научиться пользоваться своим даром. Чем эта история закончится, узнаете, прочитав эту книгу. Что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам понравится это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях твою любимую книжку, мне будет очень интересно почитать. Люблю вас всех, сияйте, пока! Пора уже. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come.